A verdadeira história do coelhinho da Páscoa. Era domingo de Páscoa e as crianças já acordaram felizes esperando o coelhinho da Páscoa. Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? Um ovo, dois ovos, três ovos assim. Coelhinho da Páscoa, de onde é que eles vêm? O coelho então abriu um sorriso. <laughs> Enquanto isso, na produção de cacau... Coelhinho da Páscoa, o que trazes para mim? Pobreza, injustiça e fome assim. Coelhinho da Páscoa, quando eu vou ganhar? Migalhas, trocados e só o que sobrar, o resto <laughs> é para mim. <laughs> Foi quando as crianças descobriram que só 7% do preço do chocolate ficava com quem produzia o cacau. Enquanto isso, o coelho da Páscoa, ou melhor, a indústria do chocolate, fica com mais de 74%. Descubra a realidade por trás das marcas. Descubra seu poder como consumidor. Acesse oxfam.org.br barra por trás das marcas e mude o final desta e de outras histórias.